بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تاریخ کے آئینے میں خوش شامدی ناظرین پرسرار مقامات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم بات کریں گے پرسرار اور خوفناک ترین مقام جسے اڑن تشتریوں یا ہوائی بلاؤں کی وادی کہا جاتا ہے دوستوں آپ نے اب تک یہ تمام باتیں صرف فلموں اور ڈراموں کے اندر سنی یا دیکھی ہوں گی لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ حقیقت میں آج سائنسی دور میں بھی یہ مخلوقات پائی جاتی ہیں جن کا حل سائنس دریافت کرنے سے بھی قاصر ہے تاہم اس سے پہلے ہم نے پر اسرار مقامات جن میں برج ٹاور ٹرائنگل اور بننگ ٹون کا تفصیل سے ذکر کیا ہے جو افراد ان مقامات کا احوال جاننا چاہتے ہیں وہ ہمارے چینل میں ویڈیو سیکشن کے اندر ان مقامات کے بارے میں تفصیل جان سکتے ہیں تو آئیے ناظرین چلتے ہیں ایک اور خوفناک مقام کی جانب سین لوئس ویلی دوستوں امریکی ریاست کلوریڈو میں واقع اس وادی کا کچھ حصہ نیو میکسیکو تک پھیلا ہوا ہے دریریو گرینڈی کا منبع یہی ہے میکسیکو امریکی جنگ کے بعد یہ علاقہ امریکہ کے قبضے میں آیا اٹھارہ سو اڑسٹھ عیسوی سے پہلے مقامی انڈین یوٹے قبائل کی شاخ کیپٹے یہاں آباد تھے پوری دنیا میں اس وادی کی وجہ شہرت یہ ہے کہ یہیں پر آج تک سب سے زیادہ اڑن تشتریوں کو دیکھے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے دوستوں اڑن تشتریوں کے دیکھے جانے کے واقعات اس علاقے میں اتنے اہم ہیں کہ جوڈی میسولی نامی ایک خاتون نے اپنے فارم ہاؤس میں باقاعدہ ایک واچ ٹاور محض اس لیے تعمیر کروایا تاکہ وہ ان اڑن تشتریوں کو واضح طور پر دیکھ سکے اس خاتون نے دو ہزار عیسوی سے لے کر اب تک اکیلے ہی پچاس سے زائد بار اڑن تشتریوں کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے کئی بار تو درجنوں افراد نے اکٹھے ایک ہی وقت میں ان کا نظارہ کیا مگر اڑن تشتریوں سے بھی زیادہ مسک شدہ مردہ جانوروں کے پائے جانے کی چٹ پٹی کہانیاں یہاں مشہور ہیں یہ سلسلہ انیس سو سڑسٹھ عیسوی میں شروع ہوا جب سنپی نامی ایک گھوڑے کی لاش ملی جس کا مغز غائب تھا اور گردن کی ہڈیاں نیچی ہوئی تھیں اس واقعے کے بعد اس طرح کے سینکڑوں مزید واقعات پیش آئے ان تمام واقعات میں کئی چیزیں مشترکہ ہیں مثلا جانوروں کے ارد گرد خون کا کوئی قطرہ نہیں پایا گیا دوسرے ان کے جسموں کو بہت صفائی سے کاٹا گیا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شکاری درندوں کا کام نہیں اور تیسرے یہ کہ یہ تمام جانور ایک دن پہلے تک بالکل تندرست و توانا تھے اس سلسلے میں آج تک تحقیقات کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکیں اور یہ واقعات اب بھی جاری ہیں دوستوں کچھ کسانوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے واقعات سے پہلے کی رات انہیں آسمان پر کچھ پر اسرار سی روشنیاں نظر آتی ہیں اس بات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید یہ کام کسی خلائی مخلوق کا ہے ناظرین امید ہے کہ آج کی یہ پرسرار اور خوفناک ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنا نہ بھولیے گا آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی اگلی ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے ایک اور پرسرار مقام کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا ہمیں دیجیے اجازت اللہ حافظ